Всем привет, ребят, всем привет. Продолжаем прохождение ходячих мертвецов. Сейчас, соответственно, двигаем в сторону лагеря э, бандитов, которые нам нужно с вами зачистить. Или у нас будет разведка, сейчас посмотрим. Поехали. Yeah, Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Клементина переживает за нас. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. Спасибо. Ты тоже не грусти, все будет хорошо. See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. оставили следы своего пребывания. Ага. Oh shit, you found it? Как-то пустовато и тихо, нет? Лагерь, кстати, отвратительный. максимально отвратительно. Приберись в лагерь. Ты посмотри, вокруг вообще очень плотный лес и растительность. Когда выйдут эти зомби, они выйдут прям в упоре, даже среагировать не успеешь. You see anybody? Stay on your guard. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. too small. It can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. Есть то, что они украли. Just water. Но ну, он дымится, отсюда не видно, когда он вплотную... Да, нет, дым немножко виден, то есть, получается, они вообще не, не, недавно здесь были совсем. Вроде как. What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Not unless you need a bunch of empty cans. I'll pass. Так, есть? Ага, еще ящик. А, это ящик с фермы. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Что-то он как-то разнервничался, по-моему, нет? Или мне показалось? Так, здесь прохода нет. Подожди. Это мы отодвинули ящик. Больше здесь тоже смотреть не на что, да? Looks like they were moving a lot of stuff. Он просто стоит и смотрит палатку. Почему? Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid-sized. Один из них детский. Looks like they expected to be here a while. Empty. Опа, диктофончик, судя по всему. А, камера. Интересная камера. What do you find? A video camera. Let me see that. Battery's dead, though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then Нет, он get a как-то move on. слишком сильно волнуется. Прям сильно волнуется. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Nothing. Ничего. всегда. <laughs> Как скажешь. Так, она... А, все, ну как бы это терри... вся территория, да, которую мы можем осмотреть. Камера села, мы ее забрали. Это, конечно, хорошо. Мы теперь сами можем палатку осмотреть, да? Может, тут кто-то жил с ребенком и... Они сбежали, интересно, или нет? Это кепка Клементины? The hell? Don't fucking move. Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are, and I know what you do. You don't know me. steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me, and not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away into the woods. Wouldn't tell me where. And I begged them every way I could think. They just laughed. <laughs> so I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. Понятно. One way or another. She'll come back. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. You shot Mark, you psycho bitch! Who the fuck is Mark? I don't know any Mark. You shot him at the dairy. The fuck I did. That's them other people. They's good buddies with your boyfriend here. I guess you met them. Ain't they nice? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Look, there's two of us and one of you. No matter what happens, one of us is gonna kill you. Like you could kill me. They couldn't kill me. They tried Killing Ну, она вообще everyone. съехала. Take all the dead folks you want. We'll make more. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for us. Она что-то знает или она свихнулась, я не могу понять. God damn it! You straight up murdered that woman! Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, What a waste. Пойди титры. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Ну, это продавщица из того супермаркета, откуда коробки, судя по всему. Ну, судя по одежде и бейджику. Come on. that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are ya? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama. Да ни о чем мы не позаботились. Мы же не нашли даже бандитов. This isn't what Terry would have wanted. Terry. My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. Ой, Гроза в наушниках. У них здесь гроза What's going on with начинается. them? Так Don't скучаю know. по грозе. Squabbling looks like. Lot of tension with y'all, huh? They have different ideas about how we should run our group. If they don't find any common ground, this whole thing's gonna fall apart. No, it's just tough times. Everyone's hungry and people get a little stir crazy when their tummy's empty. Hmm. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner'll be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cows. That woman is a lifesaver. Надо кепку ей отдать. Слушай, я-то думал, да, мы не нашли ее кепку. Оказывается-то мы не смогли бы найти. Обалдеть. Это хорошо, это очень хорошо. Пошли отдадим. Блин, звуки грозы. Вот сейчас в наушниках звуки грозы просто шикарные. Такое ощущение, как будто на улице началось. Так, пойдем. Наконец-то зайдем в амбар, можем посмотреть, что там внутри находится. Кстати, нам нужны батарейки. Ух ты, нифига себе амбар. It's okay, Clementine. You can pet her. красота какая. It's okay, go ahead. Whoa. Katya says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. How do you like that cow, Clint? She's pretty. Here, Clementine. My hat! You found it! I knew you'd find it! You said you would! Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? I don't know. I haven't thought about having kids in a long time. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. She looks skinny. Есть еще с кем-то диалоги? С Энди. Hey there, Andy. Yeah. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Um, when do you think, uh, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Uh, yeah, he, uh, he probably talks a little more than he oughta. Thanks. Yep. Все, да? Давай посмотрим еще, что здесь есть. Можно ли куда-то заглянуть? Дверь стоила, дверь стоила. А, все можно открыть, да, посмотреть? Ну тут по большому счету ничего нет. Конкретно в этой. Как там теперь? А, назад правый. Ага. Окей. Идем дальше смотреть. Что у нас тут? О, тоже соль, солевой блок, да, этот, который? Лизун. <laughs> Больше ничего, пустовато. Хорошо, пойдем дальше. Слушай, ну много, много у них всяких этих загончиков-то, да? коробочки. Вот их, кстати, коробки. Мы теперь можем посмотреть, что внутри. Empty. А, пусто, да? Ничего нет. Но я что-то должен накопать на них. <laughs> я уверен, у них рыльца в пушку. Опа. Смотреть на тачка. Куда смотреть? А вот. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Куча старой одежды. Окей. Ну, тут как-то тоже ничего нет, пусто. Хотя вот что-то... Ага. It's a feeding trough. Для, для нас-то глупеньких. О, кстати, можно будет эту дверь использовать. Окей. Надо будет сейчас тоже посмотреть, что же там есть у нас интересного-то. Так, ну это тоже кормушка, да? Отсюда ничего не торчит. Мы ее даже посмотреть не можем. Угу. Так, сверху тоже ничего нет. Окей, пойдем. Так, а здесь у нас еще какая-то какое-то стоило или что здесь? А здесь ничего не видно. Окей, пойдем к этой двери сходим. Поглядим, посмотрим, что там за ней. А, она закрыта. Мы ее не откроем, наверное, да? Тут замок. You found it too, huh? А. Lee, they're hiding something behind this door. А, так это не выход. quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. Oh. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Hmm. Hey, Lee. you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, <laughs> urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. <laughs> отвертка нужна. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right, sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I, th- I thought that was Danny. Whatever. <laughs> Can I help you boys find something? Отдай отвертку. What's behind this door, Andy? Just tools. We keep it locked so the people in the woods don't try and grab them. Uh, we'd be dead without them. Hey, uh, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Ох, темнилы, ох, темнилы. Не, вы, вымыть Энди, выманить Энди из амбара. Не так-то это будет просто, я подозреваю. Hey there, Yeah? You got a screwdriver? For what? Uh, uh, never mind. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I, I can't remember now. Sorry. <sighs> all right, all right. А Be какой right back, Doc. смысл? У меня же отвертки нет. И я ее не нашел. Бляха-муха, я поторопился. Я видел, я стопудово поторопился. Мне нужна отвертка, у меня нет отвертки. Я пока не знаю, где... Да наверняка где-то в хлеву должна была быть отвертка, а я ее пропустил. Так, а мы отсюда выйти не можем, да? Да, мы выйти отсюда не можем. Я надеюсь, он там не вернется, не скажет, какого хрена, чел. Нигде отвертки не вижу. Да должна быть где-нибудь эта сраная отвертка лежать. Висеть, может быть. Закопали, может, ее. Кенни, ты помог бы лучше другу-то? Стоит тут. Реально Кенни. Ну тут и не увидишь ни хрена. Не то, что там отвертку какую-то найти. Ничего нигде не торчит. Вообще не удивлюсь, если буду пересматривать потом э, <laughs> ролики, она где-нибудь в супер заметном месте окажется, а я ее не вижу. Куча коробок, которые нельзя смотреть, да? Вот только одну. Empty. Ну, пусто, ясно. Больше ничего не вижу. Окей, выходим. <clears throat> Ну, топором я явно не открою, да? Здесь нет случайно. Здесь тоже блок. Это вот одежда. Нет отверток? Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Понял. <laughs> Где же мне найти отвертку? Подожди, а давай попробуем. Что он скажет? Okay, let's do this. False alarm. I'm back. Блин. tried distracting Andy, but he keeps coming back. There's got to be something out there you can mess with to keep him busy for a while. What about those generators? Так, подожди, генератор мне самому нужно отключить, да? Ну-ка. А выйти-то я могу? Нет. А, или мне просто с ним нужно поговорить по поводу генераторов. Ну Hey there, Andy. Yeah. Нет. Already there. Он не купится второй раз на это. Ну, очевидно. А, во. Стоп, подожди. Может нам сходить, сходить попробовать домой? So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Нифига, вы видели, да? Мамкин развратник стоит. Ящик с инструментами слева, кстати. Пойдем посмотрим. Может, там отвертку найдем? Да, смотри. Наверняка там что-то есть. It's a small toolbox. А, вот, мультитул. Забираем мультитул, там наверняка отвертка имеется. Так, теперь подходим к генераторам. Угу. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Эй, какого хрена? Подожди, нам... А нам не, нельзя ли тогда где-то провода, что ли, перекусить? Или здесь перекусить надо провод? Так, мы не можем здесь это, да, сделать? glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. I'm clueless about this stuff. Так, подожди. Возможно, есть какое-то неочевидное решение. Да, стоп, крышечка, да? Ага. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Угу. Ow, damn it. Thing is moving fast. Понял. Подожди, если я сейчас выключу, он выйдет сразу, да? Ow, damn it. Thing is moving fast. Да что ж такое? вещи. Damn it. Oh, son of a fuck. This take forever. Так, отлично. Сработало. О, даем, ты смотри, какие молодцы. Угу, так. Бежим в амбар обратно. А что у нас будет за этой дверью, мы увидим с вами в следующей серии. Соответственно, не забывайте подписываться на канал, прожать лайк и самое главное колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока.